Merhaba Nasıl takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir Android programımıza karşınızdayız. Ee, bugün oyun çekmeyeceğim, bir program tanıtacağım. Biraz rahatsız olduğum için fazla uzatmayacağım. Ay. Ee, bu arada söylemeden edemeyeceğim. Arkadaşlar ben sizin için bir emek sarf ediyorum ve şu halimde video çekmeye çalışıyorum. Ee, sizden ricam sadece videolarımı beğenmeniz veya kanalıma abone olmanız. Sizden pek fazla bir şey istemiyorum. E, zaten reklam gelirlerinden bir şey almıyorum. Ben sadece bu işi hobi olarak yapıyorum. E, benim amacım e, hobi olarak yapmak. Abonelerin sayısını arttırmak. Yani ben abonelerim çok fazla olsun, e, reklamlardan para kazanın diye bu işi yapmıyorum. Sizden tek ricam e, kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz. Başka bir şey istemiyorum. Videolama yorum yapmasanız olur, beğenmeseniz olur. En azından beğen e, like dislike yapmak yerine boş geçebilirsiniz yani illa beğenmedim deyip de dislike atmanıza gerek yok. Ya da çok kişisel bir şey ise bana mail olarak ulaşabilirsiniz. Hakkında bölümde benim mail adresim var oradan bana şikayet edebilirsiniz. Bu ne biçim video, bu ne biçim şey diye illa dislike atacağım diye bir kayda yok. Bu ülkede biliyorum çok fazla kendini beğenmiş insanlar var. Ve sık dislike atıp kendini tatmin eden insanlar mevcut. O yüzden bir şey demiyorum. Neyse ben oyunuma geçeyim, programıma geçeyim. Programın ismi ses değiştirici arkadaşlar. Ee, Android e, Google Play'de mevcut. Android bir program. Ee, iOS'ta var mı bilmiyorum, bakmadım. Ee, kısaca şöyle anlatayım. Butona basıyorsunuz, bir ses kaydediyorsunuz Sesi kaydettikten sonra bir menü geliyor. Oradan e, sesinizi değiştirmek istediğiniz şeyi seçtikten hemen sonra tek tek deniyorsunuz. E, ben bir şey kaydedeyim. Bir ses kaydedeyim. Ondan önce bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. şey yapalım. çok fazla <laughs> oyalandım kusura bakmayın. Türk filmleri Türklerine bakıyorum da oradan bir şey söyleyeceğim. Onu çevireceğim. Şunu de deneyelim. <clears throat> Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal. Bu görevi layıkıyla yapacağından eminim. Sen arkadaşımın aşkısın. Ben sırtımda taş taşır, seni yine okuturum yavrum. Paraya da saadet olmaz evladım. Bunu sakın unutma. Bastım ve kaydettim. Evet. Bu normali. Hasta halinde. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal. Bu görevi layıkıyla yapacağından eminim. Sen arkadaşımın aşkısın. Ben sırtımda taş taşır, seni yine okuturum yavrum. Parayla saadet olmaz evladım. Bunu sakın unutma. Ee, tembel. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler. Ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok... Ah tamam yeter. Çok tembel. O yankıyı şöyle biliyoruz zaten. Ben az dinleteyim. Aklımıza kalmasın. Bizim gibi insanlar, gibi insanlar Bu şekilde. Canavar. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namuslar için ölürler. Bu da böyle. Sincap versiyonu. Öyle bir şeydir muhtemelen. sırtında taş taşı seni yine okuturum yavrum. Hayata saadet olmaz evladım. Bunu sakın unutma. <laughs> Vay. Hali yok. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal. Gönül layıkına yapacağından eminim. Sen arkadaşımın aşkısın. Ben sırtında taş taşı seni yine okuturum yavrum. Hayata saadet olmaz evladım. Bunu sakın unutma. Eksaflı neymiş? Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal. Görür layıkıyla yapacağından eminim. Sen arkadaşımın aşkısın. Ben sırtımda taş taşır, seni yine okuturum yavrum. Kalede saadet olmaz evladım. Bunu sakın unutma. Uzaylı. Milliyetçi uzay e, robot <clears throat> insanlar şerefleri için yaşarlar, namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstlendiğin vazife çok mühim Kemal. Gönül layıkıyla yapacağından eminim. Sen arkadaşımın aşkısın. Ben sırtında taş taşı seni yine okuturum yavrum. Hayalde saadet olmalı evladım. Bunu sakın unutma. Hepsi telsiz. Bizim insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın bir elinde çok mu Kemal? Hocanın layıkıyla yapacağından eminim. Kara. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusun için ölürler ama... Ne anladım çok değişik. Ne inanıyorum? Titrek. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusun için ölürler ama sen bu sanmaya... Baya varmış ya. baya ses var. Uzay diyor. Su altı, tersen, korkunç. Korkunca bakalım. Korkunç dediğin şeye benziyor işte. Neydi onun adı? Hmm, bitti. Arı varmış. Arıyı merak ettim. Ama çocuk var. Çocuğa bakalım. Neresi çocuk ya. Tersten okuyor. On oraya on oraya oraya tam böyle tipi ya. Hey telefon. Bizim gibi insanlar şerefleri için ee, bir dakika. Ya şu arayı da cüceyi yakalayamadım tabii. Cüceye bakalım. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen bunu anlayamazsın. Üstten... Ara. Uzay. Son uzaya bakıyorum ve bitiriyorum. Bizim gibi insanlar şerefleri için yaşarlar. Namusları için ölürler ama sen evet, bu şekilde. Arkadaşlar e, programımız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz e, Android Google Play'den ses değiştirici yazarak programımıza ulaşabilirsiniz. Programı diyorum. Programa ulaşabilirsiniz. E, dediğim gibi videomu da beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. <sighs> Önden sağ kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, eğlenceler.